Hello, Alliance members, friends, and colleagues, especially those that have been joining us for the past couple of days at the 2020 annual meeting for child protection and humanitarian action. My name is Hani Mansourian. I'm the co-coordinator of the Alliance for Child Protection and Humanitarian Action. Bonjour, membres euh, de l'Alliance, amis, collègues et surtout ceux qui se sont joints à nous ces deux derniers jours pour la réunion annuelle de la protection de l'enfance en, dans l'action humanitaire 2020. Je suis Audrey Bollier, la co-coordinatrice de l'Alliance. We have had really productive discussions during the past two days. Um, here on the screen, you will see some of the summaries um, that our, our um, talented artists have captured from, uh, from the discussions. Nous avons eu des discussions très productives au cours de ces deux derniers jours et vous pouvez voir sur cet écran quelques-uns des dessins euh, qui, ont euh, qui ont permis de capturer les moments clés euh, par nos artistes ces deux derniers jours. If you have missed any of the sessions, please feel free to, to go through them through the recordings that are now uh, on our Facebook page All of the recordings will also be uh, YouTube. Si vous avez manqué l'une de ces sessions, n'hésitez pas à suivre les enregistrements qui sont maintenant disponibles ici sur notre page Facebook et qui seront plus tard aussi téléchargés sur notre euh, chaîne YouTube. Today, at the, session that will start in about two hours, um, we will be diving in, in, into more depth in a discussion on how child protection sector can continue its work amidst the coronavirus pandemic to, to more effectively protect children. But we also will uh, will talk about how we can uh, we can work better to place child protection as a central piece of the response in future infectious disease outbreaks. Aujourd'hui, Dans deux heures, nous allons plonger dans une discussion approfondie sur la manière dont le secteur de la protection de l'enfance peut poursuivre son travail dans le contexte de la crise COVID-19, euh, avec particulièrement ce que nous devons faire spécifiquement pour prévenir et répondre aux préjudices causés aux enfants. Nous discuterons également de la manière dont nous pouvons mieux positionner notre secteur dans les futures épidémies de maladies infectieuses et vraiment mettre l'enfant au centre de la réponse. Audrey and I really look forward to having you with us today, tomorrow, and on Friday for the rest of the annual uh, et moi, euh, nous vous attendons avec impatience aujourd'hui, demain et vendredi pour le reste de la réunion annuelle 2020 euh, en espérant vous retrouver bientôt. Thank you very much. Until soon. Merci beaucoup. À tout bientôt.